वालेकुम अस्सलाम अच्छा ये बकरा बकरा की वजह से जो है ना क्या करते हैं यार बंदे तो शुक्र अलहमदुल्ला आता है वो मौली साहब बोलता है अच्छा बकरा जो है इलाल करो ओके इधर लोग आता है चार हजार पाँच हजार आठ हजार वाला बकरा मांगता है पैसे पैसे पैसे पैसे पैसे नहीं है पैसे तो नहीं है इतने में तो ठर्रू बकरा नहीं मिलता है यार तुम सोचो कबाड़ी जाओ वाला के कपड़े वाला बकरा इतना मिले अभी तुम खुद ये देखो कपड़े पहना हुआ है कबाड़ी का इधर घूम रही है क्या उठा है आता है एक दिन आओ इधर हमारे साथ मेहनत करो पता चलेगा तुमको नहीं मैं नहीं आऊंगा इधर ऐसा रोकता है तुम हम लोगों को यार नाराज क्यों होता है पहले से गिराकी नहीं ऊपर से तुम लोग आता है जाओ यार अपना काम करो उधर कबाड़ी में जाओ कपड़ा मपड़ा खरीदो जाओ